أعزائي طلبة طلبات الثانوية العامة مرحب بكم في حصة جديدة من حصص الكيمياء مع الأستاذ أشرف الهادي وهنكمل النهاردة آه، شرح آه، خواص العناصر الانتقالية والحديد ومراحل الحصول على الحديد من خامته تابع معايا الفيديو للآخر وفي الآخر هسيب لك نموذج الكتروني علشان تحل شكرا سلام